Linux file attributors pet यह tutorial asmun chu tuhund istekbal. Yem tutorial bapat chu tay bronthi example 1, example 2, example 3, example 4, example 5 तो test chown sit namzad khali file banavne. test underscore chown nauj khali directory तो directory 1 ति बनविव. फाइल एट्रिब्यूट छ अख मेटा डाटा युस अकिस कंप्यूटर फाइल बयान करान या अत सत वाबस्त आसान फाइल एट्रिब्यूट फाइल हंदिस मालिकस फाइल हुंद किस्म इस्तेमाल करनुक इजाजत वगैरह खसूसियात हंज वजाहत करान एच ओन कमांड हुंद इस्तेमाल फाइल या डायरेक्टरी मालिकस तब्दील करने बाप करने यह एडमिन कमांड यम सिर्फ रूट यूजर फाइल या डायरेक्टरी मलिक तब्दील हे सी एच ओन कमांड हन साख्त यानी सिंटैक्स यथ कन chown space options space owner name space file name या डायरेक्टरी नेम अस हेको chown कमांड से दर्ज ऑप्शन दिथ माइनस आर यन तु फिलहाल तम डायरेक्टरी हंजन सब डायरेक्टरीजन मज मौजूद फाइलन हुन इजाजत तब्दील करने बापत माइनस सी छ फाइल हुन इजाजत तब्दील करने बापत माइनस एफ सी एच आउनस एरर मैसेज जाहिर करने निश रुकावान वन विछौ इस के मिसाल गछिव टर्मिनलस पे वन गछौ तथ डायरेक्टरी मज यन खाली फाइल तो फोल्डर बनमित තැම්බාපත් ලිખ્યો cd space desktop slash file attribute to w enter. When लिखो command ls space minus l space testchown use t e s t c h o w n ch to दबावो enter. इस हेको येतनस फाइल हुन मालिक वचित शाहिद छु टेस्ट चाउनुक मालिक फाइल हुन मैलिक तब्दील करने बापत लिखियो command sudo space chown space anusha anusha space testchown यस t e s t c h o w n छ तो w एंटर sudo पासवर्ड करियो एंटर तो b w एंटर वन लिखियो ls space minus l space testchown use t e s t c h o w n chu to w enter tu hekiu wichit zi wan chu file hins no malik anusha wan wichau zi directory hun malik kitkan chu badlawan ls minus l command likhiu to enter w अस हेको वुचित जि शाहिद छु टेस्ट अंडरस्कोर चाउन डायरेक्टरी हुन मालिक डायरेक्टरी हुन मालिक तब्दील करने बापत करियो ये command type sudo space chown c h o w n space minus capital r space a n u s h a anusha space test underscore chown यूस डायरेक्टरी हुन नाव छ तो दबायो एंटर अगर जरूरत आूडो वर्ड करो एंटर तो बे दबाव एंटर सानि सहूलत मूजूब कर बह कंट्रोल तो एल प्रेस कर स्क्रीन साफ वन लिखो L S space minus L तो दबाओ एंटर यन हेको वुचित ज डायरेक्टरी हज नव मालिक chmod command hund istemal chu ek khot zyada filen hund access mode ya ijazat tabdil karne bapat karne yavan ch command hund sakht ya syntax chi yith pat chmod space options space mode space file name is hakav chmod command si darzil option dit minus c cha badlemsan filen hund zankari print karne bapat minus f यमन फाइलन एच mod छुन बदलयत हकान तिमन हंस जानकारी यूजरस न दिन बापत दर्ज जेल किस्मन हंस रसोई या इजाजत छ मयसर यानी रीड डब्ल्यू यानी राइट एक्स यानी एग्जीक्यूट एस यूजर या ग्रुपुक आईडी मुकरर करुन मुतबदिल पट त्रेन हिंदसन हज इजादारी तदाद यानी थ्री डिजिट ऑक्टल नंबर सत इजाजत वजाहत कर गोडनिक हिंदस मलिक सद बाप दोम हिंदस ग्रुप की इजाजत बापत तो त्रम हिंदस बाकियन हंद इजाजत बापत इजाजत हिसाब दर झेल थ्री डिजिट ऑक्टल नंबर जोड़ित कर ژور یُس जन ریڈ چھ زٕ یُس زن رایٹ چھ اکھ یُس زن execute Terminalus pet githiu execute by user ijazatas file example1 as man shamil karna bapat kariu command enter. Ami broh karb control the L dabayit screen saaf. When likhiu chmod space u plus x space example1 to dabayu enter. When likhiu ls space minus L space example1 तो तब्दीली विष्णु बापा दबायु एंटर यतन हेकू ते मालिक सिन तरफ रीड राइट एग्जीक्यूट इजाजत ग्रुप की तरफ रीड राइट एग्जीक्यूट इजाजत तो बाकियन हिन तरफ एग्जीक्यूट ओनली इजाजत फाइल एग्जांपल 1s मज वाजह करने बापत विचित वन लिखियो command chmod space 751 space example1 to w enter. When लिखियो ls space minus l space example1 to w enter. Is haka which is the patkan dismusan command and chumail kusin tarf read ya write ya execute ijazat group ki tarf read ya execute ijazat तो बाकियन हिंद तरफ एग्जीक्यूट ऑन लीव इजाजत फाइल एग्जाम्पल वनस मनसूब करना आमुत फाइल एग्जाम्पल वनस तमाम यूजरन बापत रीड ऑनली इजाजत मखसूस करने बापत लिखियो ये command chmod space equal to r space example1 तो दबाइयो एंटर वन लिखियो command ls space minus l space example1 तो दबाव एंटर यन हेको तमाम यूजरन बापत फाइल एग्जांपल वन खतर रीड ऑनली इजाजत मखसूस कर इजाजत बार बार तब्दीली कर तो तमाम इस्तेमाल करन रीड एंड एग्जीक्यूट रसोई दिन बाप तो डायरेक्टरी वन हिंदन मलिकन राइट एक्सेस दिन बाप करियो command type chmod space minus capital R space 755 space directory1 तो दबाइयो एंटर वन लिखियो ls space minus l तो तब्दीली विष्णु बापा दबाइयो enter Users file example2 man's executeuk Ijazat din bapat likhiu chmod space u plus x space example2 to w enter. When likhiu command ls space minus l space example2 to w enter. वह हेको अस वुचित जी यूजरस छुक फाइल example2 अस मंज एग्जीक्यूटुक इजाजत दितमुत फाइल example3 अस ग्रुप बापत राइटुक इजाजत दिन बापत लिखियो ये command chmod space g plus w space example3 तो दबायो एंटर તો વન લખ્યું ls space minus l space example example3 તો દબાયું એન્ટર वन हेको अस वचित जि ग्रुपस मन छ राइटुक इजाजत जोडन आमुत तमाम यूजरन बापत राइट इजाजत हटावन खतरे लिखियो command chmod space a w space Example 3 to W enter ls space minus l space example 3 लिखियो तो W enter वन हको इस विचित राइट इजाजत छ तमाम इस्तेमाल करन वालेन हिंद बाप हटा आमुत CHGRP कमांड हुंद इस्तेमाल छ अख ज्यादा फाइल ग्रुपन न्यू ग्रुपस मस तब्दील करन बापत करन न्यू ग्रुप या तो छ आई डी आईडी नंबर या छ स्लैश सी स्लैश ग्रुपस मज वाका अक ग्रुप नाव सिर्फ हेकि फाइल हुन मालिक या अ खसूसी हकूक वोल यूजर ग्रुपस तब्दील आर पी कमांड साख्त यानी syntax H G R P space option space new group space files वन गो टर्मिनलस पे तो वो CHGRP च कह मिसाल ls space minus l space example 4 command लिखियो तो दबाइयो एंटर वन हेको अस वचित ज ग्रुप परमिशन छ यूजर शाहिद सिंद बापत ग्रुपस पेट परमिशन तब्दील करने बापत लिखियो sudo space chgrp space rohit space example4 enter agar enter zarurat pe ye sudo password करियो दाखिल to w enter वन लिखियो command ls space minus l space example4 तो दबाइयो एंटर वन हको इस वुचित ज ग्रुप शाहिद छु बदलित रोहित बन्योमुत आइनोड नंबर च अख मुनफरिद अदद यानी यूनिक इंटिजर युस डिवाइस सित मंसूब छु यवान करने आइनोड छु बाकायदा फाइल या डायरेक्टरी मुतल्लिक बुनियादी जानकारी स्टोर करान तमाम फाइल च आइनोड बापत हार्ड लिंक्स ये त का प्रोग्राम नाव सुइत फाइल मुखातिब छ आसान तेलचे सिस्टम मुतलक आइनोडस एम फाइल हिंद नाव सुइत तलाश करान इस हक फाइल हिन आइनोड नंबर विष्णु बापत ls space minus i command हुंद इस्तेमाल करित कमांड लिखियो ls स्पेस माइनस i स्पेस एग्जांपल 5 तो दबाव एंटर फाइल ब्रोह लिखित नंबर चु फाइल हुन आइनोड नंबर आइनोड छु एकिस वक्तस पेट सिर्फ एकसे एंट्री सीत वाबस्त रोजान हार्ड लिंक्स छु एकिस आइनोडस सीत एक खुद ज्यादा डायरेक्टरी एंट्रीज वाबस्त करने बापत ln छु लिंक बनावनिच कमांड हार्ड लिंक बनावनिच ln कमांड हिन साख्त यानी सिंटैक्स छु यथ पेट ln space source space link यन सोर्स अख मौजूद फाइल छ तो लिंक छ बनावने इन वाजिन फाइल वन वो अस हार्ड लिंकन हज कह मिसाल ब कर बे स्क्रीन साफ वन लिखियो command ln space example1 space example ln तो दबाइयो एंटर वन दशवेन फाइलन हिंद आइनोड नंबर वुचने बापत ls space minus i space example1 space example ln to w enter. When is which is the dashwin file in inode number chi File example1 uk hard link to file example ln. Soft link छा खास किस्मच फाइल यथ मज फाइल या डायरेक्टरी हुंद रेफरेंस यानी हवाल छ युस मुकम्मल या रिलेटिव यानी मुतलक पाथिक पट छ सॉफ्ट लिंक बनावनिच ln कमांड हन सिंटैक्स छ यथ पट ln space minus S space target file name space symbolic file name वन वछाव अस सॉफ्ट लिंकन हंस क्या मिसाल सॉफ्ट लिंक बनाउन बाप करियो command type ln space minus s space example1 space example soft enter दबाइयो वन दशविन फाइलन हिन नोड नंबर तो फहरस्त विष्णु बापत करियो command type ls space minus li space example1 space soft Enter W. وۄنۍ ہٮ۪کو is وٕچھِتھ زِ دۄشوٕنۍ فایلن ہُنٛد آینوڈ نمبر چھِ الگ ایٚگزامپل ونُک سافٹ لنک چھُ ایٚگزامپل سافٹ یتھ ٹیوٹورِیلس منٛز ہیوٚچھ اسہِ لِنکس فایل ایٹریبیوٹن متعلق مثلاً فایلہِ ہُنٛد اجازت तो ग्रुप तब्दील कर अच्छ आई नोड सॉफ्ट तो हार्ड लिंकन मुतलिक ट्यूटोरियल खत्म ग spoken tutorial talk to a teacher project हिस्से यथ कौमी तलीमी सी टी के जरिए हिमायत करम मजीद जानकारी यथ लिंकस पे दस्तियाब यम ट्यूटोरियल तर्जुम तो सदाबंदी मे यानी वजाहत अहमदन कर्मचार Aš siet čia Rīgas nu bāpat setā šukrijā.